Assalamualaikum So, okay, hari ni kami api bateri ATV Bersama kejiranan Kejiranan yang sporting sekali Oi, dah ada busy ya? <laughs> So, so peng pengacara majlis siapa dia? Hari ni dia Pengelola, okay, kita jumpa pengelola Ya, Abang Syed <laughs> Abang Syed lain macam-macam lah Haa, ah, preparation lah kita Menghadapi <laughs> Oh, tapi kat stesen minyak lah lagi Saja lah, tak payah ambil menunggu <laughs> Ni eh, motor ni Sport remote kak. Untuk trip hari ni <laughs> Ui, semua pakai ni ya. Eh, okay. Ha? Dan dia lagi basah ni. <laughs> Ada pasar. Pasar je. Ada pasar je. <laughs> Pasar pasal. Rat-rat pergi pasar jauh. kan. Ramai-ramai pergi pasar. Aduh. Okay ya, steady ya. Steady. Cenah Bangun pukul lima pagi tadi. <laughs> Awal ya. Dia punya semangat ni 5 pagi dah bangun. <laughs> Sebab apa? Lekat. <laughs> so, kebetulan pergi tadi blackout. Buka lima lima pagi kot. So, memang jam lah. Semua makin awal hari ni. Sekarang dah pukul 7.56. So, okey lah. Ni tengah duk kumpul elok. Satgi baru kami pergi makan dekat mana dah kat KL tu. Pergi makan kat KL lepas tu baru gerak. So inilah kejiran Yasin yang paling sporting dalam dunia. Hai. Nampaknya kena panahkan ni jen. So kali ni punya ride semua kena at least 150 bawah. Tapi ini lepas 250. Ini Imran, Imran, Akmal. Roy, Pengelola Hakim oh, ya, Hafiz Dah bawa So tunggu siapa lagi? Wali Wali Wali Kita ambil gambar dulu Ramai Ramai Dari Kulim Dari Kulim Little bit sisi <laughs> Wali Pilot Siapa pilot nanti? Siapa pilot? <laughs> Wah balik lah pilot Oh nak pergi makan dulu kan? Ha? Pergi makan dulu kan? Ha. So tunggu siapa eh? Basharul Ha? Basharul Oh Basharul de que él Tadi isi angin Isi angin sat Kereta Eh kereta motor Haa ni dia Pasal kita ya. Pengarah projek Ha? GoPro punya Aku ada bawa GoPro ha, ha, ha. Lagi aku bagi kahang Aku main lah ha, Aku ha? bagi aku punya juga Haa ada juga nanti Spare lah kalau punya BB3 Ah, okey, okey, okey. Tapi aku buka kepala Ya. Oh, buka kepala? Okay aku lah. malas nak edit je lah, sekarang. Ah, okey, apa betul <laughs> kat kat tu habis lah alright ini abang set kita dia ada gopro settle abang set kini kereta Lupa beli ayah Okey, sekarang dah pukul 8 suku. So kami kali dah isi minyak, dah isi angin semua. So kami betul-betul nak gerak lah ni. So tu. Diorang. Kali ke depan, koroi. Masuk dah dah. So, kita tengoklah pukul apa sampai dengan semua motor kuasa rendah ni. Kita lihat ni lah. Kuasa tinggi. <laughs> Ha? Tak laju pun. Tak laju pun lah. <laughs> Dia kena orang <laughs> orang, ha. depan ni baru, baru boleh block sikit. Tak laju pun kena duduk belakang ke lah. <laughs> Okay jom. Okay, sekarang dah 8.53 Situ kan? So dah sampai checkpoint pertama dulu masuk dulu masuk dulu baik. Iaitu Zamel Pone nasi goreng apa ni nasi lemak nasi lemak ayam nasi lemak kukus ayam goreng kampung panas ha, ah, ini tempat Atma punya tempat lah Ui, mereka ni tak relax <laughs> Sirih mereka ni tak relax <laughs> apa semua laju-laju So okay. Oh pakai motor dulu Alright Kita pakai motor dulu Tak boleh lah rasa Lepas ni rasa kena bawa 250 lah ni Oh Kita pula dua orang Eh Orang pun kongsi dekat chair ke Laju tu Kami tu Apa <laughs> Menyelit susu-susu hilang Sampai-sampai kecil dia <laughs> Hakim relax eh, tunggu belakang kan. Setia, setia. Setia. Hakim masya dia kena duduk belakang. Masya kena. Orang dia tinggal dah. Kutip, kan? Eh. kutip. Kalau Hakim tinggalkan aku juga, habis. nah, <laughs> eh? habis Aduh. Suruh beratuk eh. Zamil hmm, kuna. Kita tengok. Sepak kau main dengan orang ni. Kita tengok sedar tak ni tempat kemawa lah Kita tengok apa jadi Berapa yang berapa ni sebab apa eh? Kita nak kena berapa Ni Ramai orang Ya betul Seduh dia je mana nak ya? Ayam goreng dua. Kita try masuk lah. Hai. Dah tak payah. Saya foto ke apa? ya. Ha? Hei, lain <laughs> macam ah. Ha? Eh, Okey, sebelum kita arah TV kita akan melahap dulu ya. Kita ambil protein okay, dulu, protein. protein. Sumber protein. Sumber protein. Yang kampung. Yang kampung. Patutlah semua laju dia atas motor. Rupanya nak tunggu bah. Lepas ni. <laughs> Eh. eh, apa pasal benda ni ah? Ha. Ni belum. Tempat ni best. Eh, oh, ya, memang best. Hmm, Re ya? Recommended untuk datang sini makan lah. Hmm. Ah. dua berapa lama ah, tempat ni? Lama Lama dah. <laughs> Saja semua patok. Sesi <laughs> gila patok. Hello. Di sana ada kipas. Kita eh, ambil nasi dulu. Okay, makan. Makan, makan, makan. Baik. Oh, ya ke? Semua apa makanan tak apa gembira. Tu lah. Tak dapat gembira ni. Okey, apa? Okey. Temu ramah, temu ramah. Okay. Lapa ah, okey. Eh, lapa. <laughs> Temu. Makan, makan, makan, makan. Ni genjo eh. Ah, kita dah jalan jauh. Sama tak jumpa kak? Sihat ke? Ah, sihat. Yeah. Oh, oh tu trip. Dulu lama lah. Ni ni ni. Pan nak senang. Dia nak kena bantu. Lama dia apa pun tak jumpa Apa tu? Oh, tu modal dia. Tu modal dapat masa dalam. Ya, Alhamdulillah dia kata. Panas. Lama dia tak datang. Bicok tu. Bicok ni. Kena belajar mana? Eh, hey, kena belajar kan dia nak masuk dalam. Dua eh. Kena sembang, lama tak jumpa. Lama tak jumpa. lama tak jumpa. Lalu kita masuk dalam. Bisa tak lah yang buat? Ha? Boleh. Boleh. Dengar kan? Dengar. Ha, dengar. Eh, hey, suara lebih eh. Lebih. Jangan nak makan. Ha? Biwa. Biwa ada lah. Sikit-sikit lah. Tak ada lah. Tak ada lah. Ha, ada tengok. Tak lah ramai sangat. Eh, boleh lah. Allah nipis. Dia kena makan macam ni. Nipis sangat. So, Berat ni. enak. Tanah dari sini. kampung. Baru nasi lemak. So, kita try lah makan. Ada apa? Lens dia kecil, so tak nampak lah. Thank you. Ha? Ha, nanti nanti share. Dah edit dia. Ha. ha. Bismillahirrahmanirrahim. Habis ya copyright. Ha? Okey okey. Lain macam nasi lemak dengan ayam goreng kampung. Tetes baru lah. Belum sampai. Nasi lemak dulu lah. Hmm, baru dia berbau sikit tapi no bad lah. Itu itu saja kot. Nak sama makan. Bye. Satu sekarang sisi kan? Hang dua tu eh? Ha? Banyak kau pasal eh? Ah, ha? Apa yang betul bang? Eh lambat Oh, banyak kau pasal eh? Aku dua hantar lah laju ni Huh, dah hantar CC lah Janganlah orang Jangan tinggal Aku dua hantar saya Kami satu setengah Abang Lagi Satu setengah Satu setengah Jangan duduk belakang orang Ingat, ingat satu setengah banyak kat dia Oh, kira banyak kat abang lah Bayangku dah senang Alah alah Masih ayah Masih ayah Masih ayah Belen ingat bayangkan tanpa Pemainan

Beli apa buah air balik? Depan ada lagi kan? Tadi kat belakang? Yang mana satu ni ada banyak eh? Ha? Ha, lain-lain. Depan lagi ya? Oh, depan